જે યુઝ મામા યાદ આવે जी यूजे पे लगा लिए वो चलो तो जाए जो उसका जैसी उसका बात तो सुनाई जमा नहीं હારા જા પણ છે ને નહીં કે આપ લઈ ગયો ઓતા ઓતા ઠીક છે हम्म तो ठीक बड़ा साफ करने जी असं मामूदा तुझते के ला माहिती का Ayrılmadan düşürüp gitmeyin.